اول من عزيز جاك بحسي هنرمند ومی هر کی بکامرات بسم الله الرحمن الرحيم القام المشاهدين الكرام مشاهدين الرومي هركي في اصفار الهركيع في عفض القيام شعشيرات المباراة امبراطور الرقاص الصنبع في شعير الاياب الله الله ليكامي هركي الرومي عبد فرعون يا رومي في عبد شعار لو يا كاظم لا في عبد العتاب ينسبينو سبينو في لاقة الكردية رومي هركي الامبراطور رومي هركي سلام عليكم